Merhaba. Bu videoda sizlere Metasploit Framework'ün Linux Debian tabanlı Linux dağıtımlarına, Ubuntu tabanlı Linux dağıtımlarına nasıl kurulacağını anlatmak istiyorum. Bu anlatımda blog sitemde bulunan Metasploit Framework kurulum e, yazısından faydalanacağım. Öncelikle Metasploit Framework hakkında kısa bir bilgi vereyim. E, bu yazılım güvenlik testlerinde ve sızma testlerinde ihtiyaç duyulan araçların bir araya toplandığı bir çerçeve. Ayrıca bulunan zafiyetlerin indekslendiği bir veri tabanı var. Buradan bu scriptleri kullanarak e, sistemlerde güvenlik açıklarının aranması yapılabiliyor. Rapid 7 firması tarafından geliştirilen yazılımın Pro ve Community olmak üzere iki farklı sürümü mevcut. Pro sürümü ücretli olarak dağıtılıyor. Community sürümünü isteyen herkes indirip e, Windows ya da Linux işletim sistemli bilgisayarına kurabilir. Ben bu anlatımda uygulama esnasında e, işletim sistemi olarak Linux Mint 18.1 kullandım. E, Debian Ubuntu tabanlı olan bütün işletim sistemlerinde yaklaşık olarak program e, komutların çalışabileceğini tahmin ediyorum. Öncelikle e, Linux işletim sistemimizin güncellemesini yapmamız gerekiyor. Bunun için apt update ve apt dist upgrade komutlarıyla ile sistemimizdeki paket ve bağımlılıkların ne durumda olduğunu güncellemesini yapalım. Evet gerekli kontroller yapıldı. Şu an için benim sistemimde herhangi bir e, güncellemeye gerek yok. Ancak sizin sisteminizde güncellenmesi gereken paketlerin olduğu söylenirse bu güncellemeyi mutlaka yapıyoruz. Ve ardından reboot komutuyla Sistemimizi tekrar başlatıyoruz. Bilgisayarımızı reboot komutuyla tekrar başlattıktan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi geçelim Metasploit Framework'ün kurulumuna. Bu kurulum e, yapılırken root yetkileriyle yapılması gerekiyor. Root yetkileriyle yapmadığınız takdirde bazı komutlar ve adımlar çalışmayabilir. E, öncelikle işlemimize cd komutuyla başlıyoruz. cd e, hangi klasörde olursanız olun ev klasörüne geri dönmemizi sağlıyor. Ev klasörüne geri döndükten sonra e, sudo superuser komutuyla root yetkilerine geçtik. Root yetkilerine geçtikten sonra curl ile başlayan komutun geri kalanını tamamını bir seferde kopyalayıp komut satırımıza yapıştırıyoruz. Bu script Metasploit'in Metasploit Framework'ün paket deposundan e, bir komut bloğu skripti indirecek. Bunu ev klasörümüzdeki msf install dosyasının içine koyacak. Ardından msf install script'ini 755 change modla çalıştırılabilir executable hale getirecek ve ardından da yine bu bulunduğumuz ev klasörün içindeki msf install script'ini çalıştıracak. Script çalışmaya başlayınca ne olacak? Gerekli olan Debian paketi indirilecek ve kurulum otomatik olarak başlayacak. Bunun sonunda da Metasploit Framework bilgisayarımıza kurulmuş olacak. Burada şunu belirtebilirim başlamadan önce. Bu benim bir tek seferde kopyaladığım komutu şu end end işaretleriyle bölünen kısımlardan ayırarak parça parça da çalıştırabilirsiniz. Hatta e, nokta bölü MSF install'dan önce e, MSF install dosyasının içine girip 5 dilinde yazılmış script'in ne işlemler yaptığını da inceleme şansınız bulunuyor. Biz buradan enter'la devam edelim. Gerekli işlemler başladı ve bakın script çalışmaya başladı Yeni paket Metasploit Framework'ün yükleneceği bize söylendi. Yaklaşık olarak 173 MB'lık bir dosya. Bu indirilen dosyanın kurulumundan sonra da işletim sistemimizde 428 MB'lık bir e, yer kaplayacağını bize haber veriyor. Bu dosya indirilirken ben size başka bir bilgi vereyim. Zamanı değerlendirelim. Bakın scriptimiz aslında ne yaptı? birden fazla iş yaptı. Bu yaptıklarından bir tanesi yazılım kaynaklarına girince göreceğiz. Yaptığı işlemlerden bir tanesi Metasploit'in paket deposunun GPG anahtarını sistemimize ekledi. Ardından ne yaptı? Metasploit'in paket deposunu, repository dediğimiz paket deposunu sistemimize ekledi. Dolayısıyla artık biz apt update ve apt upgrade komutlarını verdiğimizde sistem güncellemeleri sadece Linux dağıtımımızın paket depolarındaki güncellemeler değil, Metasploit Framework'ün sistemindeki sisteminde yayınlanan yeni güncellemeleri de indirip kurma şansımız var. Burada gördüğünüz gibi bakın 2017 yılı Mayıs 10 10 Mayıs'ta yayınlanan sistemimizde 10 Mayıs, bugün de 10 Mayıs tarihli yayınlanan güncellemeyi aslında en son versiyonu indiriyoruz. Ee, şunu söylemek istiyorum. Metasploit Framework ve içindeki scriptler çok sık güncelleme alırlar. Dolayısıyla e, sisteminizi güncellediğinizde Metasploit Framework muhtemelen her gün yeni sürümüyle her gün 173 MB'lık yeni bir dosyayı, değişen boyutlarda yeni bir dosyayı sisteminize indirir. Bunun olmasını istemiyorsanız mesela siz bu paketleri haftada bir güncellemek istiyorsanız paket depoları ayarlarına sizin dağıtımınızda biraz farklı olabilir paket deposu ayarları. E, paket deposu ayarlarına girip buradaki işareti kaldırırsanız haftada bir işaretleyip yeni paketleri güncelle deyip güncellemeyi daha az sıklıkla da yapma şansınız var. Şimdi gerekli kurulum bitti. Bakın burada bilgilendirme yapıldı. Bir takım klasörlerin güncellendiği ve oluşturulduğu bize söylendi. Ve en sonunda da MSF konsol komutuyla başlangıcı yapın diye bize bilgi verdi. Öncelikle ekranımızı temizleyelim. Ve MSF konsol ile Metasploit Framework'ü başlatalım. Metasploit Framework başladığında gördüğünüz gibi MSF komut satırı bildirimine geldi ve burada kaldı. Bizim ben daha önceden kurduğum için buraya gelip kaldı. Siz ilk defa ilk seferinde MSF konsolu çalıştırıyorsanız size bir veri tabanı oluşturayım mı sorusu soracak. Would you like to use and set up a new database sorusuna yes yazarak cevap veriyorsunuz ve e, muhtemelen ev klasörünüzün içinde nokta MSF4 klasörü oluşturulup bir veri tabanı oluşturulacak. Bu, bu işlem bende şu anda görünmediği halde sizde bu e, görünecek. O yüzden şu anda size gösteremesem de o adımı atlamayın. Neden? Çünkü oluşturduğunuz veri tabanı yaptığınız taramalarda bulduğunuz IP'leri ve servisleri bir yerde depolamanızı sağlıyor. Dolayısıyla geçmişte yapılan taramaları tekrar yapmamak için oluşturduğunuz faydalı bir veri tabanı. MSF konsolu tekrar başlatıyorum. Hatta isterseniz veri tabanının bağlantı durumunu da MSF başladıktan sonra MSF Database Status komutuyla kontrol edebilirsiniz. Onu da göstereyim. MSF Database Status Status komutuyla bakın database'in başladığını ve isminin DB olduğunu bize burada söyledi. Bu MSF konsolu ilk defa çalıştırdıktan birkaç dakika sonra Program kendisini ve scriptleri şurada görmüş olduğunuz 1648 exploit ve diğer rakamlarda çeşitli scriptleri güncelleyecek. Ve bu güncelleme sonrasında search komutuyla istediğiniz bir exploit'i ve script'i çok daha hızlı bir şekilde arama yapma ve bulma imkanına sahip olacaksınız. Bize destek olmak için kanalımıza üye olursanız biz de mutlu oluruz. Zaman ayırıp izlediğiniz için hepinize teşekkürler.